Spesso si legge su internet o si sentono stranieri dire frasi come i giapponesi sono ignoranti, non sanno nulla del loro paese. Ne siamo davvero convinti? Vogliamo parlarne? Come per molte delle affermazioni che partono con i giapponesi, a meno che non si parli di qualcosa di volutamente generico, ad esempio le tradizioni, la religione, cose simili, andrebbe sempre considerato che quel i giapponesi non può logicamente mai includere tutta la popolazione nipponica. Evidentemente chi ha fatto tali affermazioni non sa nemmeno di cosa sta parlando e manca completamente di quel minimo di coscienza, cultura che permette di comprendere che un popolo non è formato da un unico individuo ripetuto per x copie, bensì da un insieme di individui unici e pensanti, cresciuti con le proprie esperienze, accademiche, avvenimenti e influenze. Soprattutto oggi nel XXI secolo, quando complici viaggi sempre più a portata di tutti, ma anche internet che permette a chiunque di essere connesso con tutti, ormai ci sono sempre più contatti tra culture differenti ed influenzamenti, volontari o meno. Per venire al sodo, stiamo parlando della frase fatta che afferma i giapponesi sono tutti ignoranti, non sanno niente nemmeno del loro stesso paese. Ma com'è possibile che sia nata una tale affermazione? Prima di procedere con questo video vorremmo farti 5 domande. Prendile come un questionario per un esame, ma non imbrogliare è ovvio che con una veloce ricerca su internet potresti rispondere correttamente e dettagliatamente ad ogni quesito, ma se tu lo facessi rovineresti lo scopo di questo piccolo test. Procediamo con le domande. Quando è stato edificato il Colosseo? Da chi e perché? Cosa simboleggia il copricapo del Papa? Qual è il monumento più antico della tua città? Perché la torre di Pisa pende e come mai non cade? Perché nelle processioni religiose si portano gli effigi dei santi e o le madonne imparate in giro per la città? Probabilmente non sapresti rispondere a tutte queste domande. Certo, il Colosseo forse è la più semplice, ma sapresti fornire tutti i dettagli richiesti? Per questo potresti essere etichettato come ignorante? E quanti italiani, tra i quali quelli che tacciano di ignoranze giapponesi, secondo te saprebbero rispondere onestamente senza andare a guardare subito su internet per far bella figura? Allora gli italiani sono ignoranti? Ribaltando queste domande su storia e cultura francese, pensi che i francesi risponderebbero meglio? I tedeschi? Gli inglesi? Immaginatevi magari mentre state andando a scuola o a lavorare, se vi fermassero una coppia di turisti che indicandoti una chiesa o un museo chiedessero in che anno è stata edificata? probabilmente non sapresti rispondere. Dunque saresti etichettato come ignorante? Dal vocabolario ignoranza. 1. Con significato ristretto l'ignorare determinate cose per non essersene mai occupato o per non averne avuto notizia. 2. Più comunemente la condizione di chi è ignorante, cioè privo di istruzione. 3. Mancanza di educazione, di se prendiamo in considerazione la prima definizione e voi non sapeste rispondere alla domanda dei turisti, allora saremo ignoranti. Se guardiamo alla seconda condizione, non è decisamente un elemento per il quale si possa determinare la quantità e qualità degli studi di una persona, anche perché un genio della matematica, per esempio, lo saprebbe, o peggio ancora, di un popolo. La terza, invece, beh, si addice a chi si permette di andare in giro dicendo che i giapponesi sono ignoranti, o comunque criticando qualunque altra cultura senza davvero saperne qualcosa. Keep to look